हम लोग जी we are back with another vlog और तुम लोग देख सकते हो हाँ भाई मेरा चैनल पे काबू सॉरी यार सो सॉरी सो भाई भाई भाई हाँ, सफाई के लिए अब हाँ, धुलवानी है बस क्या हाल चाल है आप सोच रहे मैं गाड़ी के अंदर क्यों तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाहौर और हम एक स्पेशल स्पेशल स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन है पर अभी वहाँ पे जाते हैं आप लोगों से मिलते हैं अभी हम ट्रेन के बैठ चुके हैं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है जैसे लैंड होता है तो बस अभी हम लोग आ गए हैं घर आ, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ क्योंकि रात में हमारे एक अच्छे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट रहने वाले जिनको आप सब ज़रूर जानते होंगे तो अभी हम उनसे मिलेंगे रात के अंदर उनके साथ एक डिनर प्लान है तो बीच में जो भी होता है हम आप लोगों को दिखाता हूँ तो भाई भाई अभी मैं खेल रहा हूँ गोल भाई आता वाता है नहीं वो थोड़ा भाई ठीक है समरिया और ये हम आ गए हैं यहाँ पे पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर यहाँ पे वो गेस्ट आएंगे जिनका नाम है वन एंड ओनली डकी भाई तो आप सब जानते होंगे भाई तो अभी उनसे मिलते हैं रेडी शेडी होते हैं फूल भी शुरू लगाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग जी we are back with another vlog और तुम लोग देख सकते हो हाँ सॉरी हाँ यार so sorry so sorry so sorry यार हाँ मुझे ना समझ पसंद आ गया चैनल आपका चैनल आपका बड़ा पसंद आ गया मुझे भाई आज हम आए हैं यहाँ पे <laughs> साथ है के साथ क्या हाल है और भाई जिसका मैं बड़ा फैन हूँ भाई जो बात है वो है मुनी भाई मुनी भाई मुनी भाई हाँ, सफाई के लिए आप <laughs> <laughs> गाड़ियाँ हाँ, धुलवानी है हाँ, घंटे का भी कितना चार्ज करते हैं आप बता दें जरा घंटे का जिनको आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख दूंगा मैं <laughs> और गाइस भाई साथ भाई के साथ अभी हम इधर मौजूद है भाई और आप बताओ कैसा लग रहा है आपको साथ भाई कैसे आप बैठो ना बैठते हैं भाई और बताओ तबीयत ठीक है आपकी तबीयत ठीक है आप इंतजार कर रहे हैं सब से बड़ा सूट वूट पहना यार आपने है ये बैच किस चीज का है ये हमारा सिंध गवर्नर है उसका माशाल्लाह आपको भी देंगे फिर हाँ? बस ठीक है मैं भी लगाऊंगा फिर आपको नेक्स्ट टाइम सिंध खबर हाउस बनाएंगे डन है लाजमी लाजमी डन है अभी हमने वैसे कराची मुलाकात करना था लेकिन अपना कोई काम शाम बीच में पड़ गए हैं तो ये भाई लाहौर आए हैं मिलने बड़ा अच्छा लगा मुझे और आज खाना शाना खाते हैं साथ मिलकर खाना खाना ठूसते हैं ठूसते हैं ठूसते हैं ठीक है फिर इन आपसे कराची में मुलाकात कराची में मुलाकात करनी है और हम मैं जो बात है फैक्ट है हम तो इस्लामाबाद आए थे बट हम लाहौर इनकी रसा है जो फैक्ट है वो है भाई फैक्ट नहीं छुपाएंगे गाइस अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं सात भाई के साथ और छोटे गवर्नर के साथ और मुनीब भाई के साथ तो अभी हम थोड़ी चाय शाय पी रहे हैं हाँ, कैसी लग रही चाय आपको चाय बहुत मजे की थी यार नींद उड़ गई मेरी तो कैसा लगा मेरा मजाक उड़ गई उड़ गई खुल गई मेरी अच्छी क्या उड़ गया भाई नींद और गई अच्छी खासी तो अभी हम लोग थोड़ा टूर शुरू करेंगे या हमें टूर करेंगे हमारे छोटे भाई अभी हम उनसे भी टूर लेंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं सब कुछ छोड़िए जूते नहीं दिखे हुए लग रहे हमें ये जूते वही पैंतीस हजार वाले ओए ओए ओए पैंतीस हजार के गवर्नर हाउस आए हैं हम तो नहीं है ना हाँ सही बात है पैंतीस हजार तो पहन के तो नहीं आना अब मैंने हाँ, सही बात है तो ये पैंतीस हजार के जूते हमें भी गिफ्ट करेंगे करेंगे ना बताओ आपको ये तो ये तो पैंतीस हज़ार के आ, मैंने पैंतीस हज़ार के लेने होते मैं इससे बहुत बेहतर ले सकता था हाँ, ये खैर गलती होगी तो गाइस भाई मैं यहाँ पे घूम रहा था साथ में एकदम से घूम हो गए अभी मुझे मिल गए हैं ये देख रहे हैं ये रे सारी ये देख रहे काले वाले बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा काले वाले वाला तो नहीं मैं आया है ये कौन है भाई क्रीम मल के आया हो घर से क्रीम मल के आए हाँ। कौन सी क्रीम फेयर एंड लवली लगाई है वो घोड़े वाले को मेरा बनाओ वाली पंद्रह रुपए वाली पंद्रह रुपए वाली <laughs> थोड़ा फॉर्मल इवेंट पे चलते हैं शील्ड देते हैं इनको तो गाइज अभी डे टू एंड हो रहा था अंधेरा भी हो गया और हमारे साथ साथ रहमान भाई जिनका सर नाम है डक्की भाई एक है अच्छी मीटिंग हो गई हो गई नहीं बड़ा अच्छा लगा मिलके अच्छा लगा तो मैं आज हमने पूरे भी दिया तो अभी तो हम इनको पंजाब गवर्न हाउस में हमने इनको बुलाया था पर अभी हम इनको सिंध गवर्न हाउस में बुलाएंगे कराची जो भी कराची के लोग यहाँ आने वाले हैं और हम एक बड़ा मीटअप रखेंगे रखेंगे नहीं रखेंगे बड़ा मीटअप रखेंगे मुझे जैद भाई ने प्लान बताया कोई अच्छा कि अभी थोड़ा रिवील कर सकता हूँ प्लान या अभी सीक्रेट रखे लोगों के लिए हम बताते आई थिंक लोगों के लिए थोड़ा सा सीक्रेट है थोड़ा बहुत लगता है तो कि एक बड़ा बड़ा एक यूट्यूब यूट्यूबर्स का एक मीटअप हाँ, कौन है कैसे है वो भी शायद भी रिवील करेंगे अपने जी और ये आपके बेटे भी हैं हादी भाई हादी भाई हैं वो भी हमारे दोस्त बैठे हैं मुस्तफ़ा भाई इधर मुस्तफ़ा भाई से भी मिला हूँ मैं और सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और इंशाल्लाह लगाएंगे उधर सिंध सिंध भी चक्कर लगाएंगे हम लाजमी हम लोग साइड बाय साइड खड़े थे और मैंने देखा भाई मुनीब भाई तो ज्यादा लंबे हो गए इनसे मेरे से लंबा है हमने शूज भी सेम पहने मुनीब काफी मेरे से लंबा है काफी लंबा है ये तो मुझसे भी लंबा और अभी इसने और लंबा होना ये तो है ही साल चलो आ रहे एक मेरे साथ देख लेते कितने लंबे हैं मुझसे लेकिन आप अभी ट्वेल्व के हो ना मैं ट्वेल्व का हूँ हाँ ये अभी के हैं लेकिन आपकी ट्वेल्व के हिसाब से अच्छी हाइट है अच्छी हाइट है अच्छी हाइट है ये भी ट्वेल्व के हैं <laughs> मेरी छोटी हाइट है हाँ। ये डिसेंट हाइट आपकी क्या है डिसेंट है <laughs> नहीं नहीं मेरी एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज मजदूरी कर करके जो है ना थोड़ा लंबा <laughs> तो आपको नींद आ जाती है रोड पे <laughs> गाड़ियों का गाड़ियों का शोर वगैरह नहीं होता है नहीं नहीं शोर वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी इजी कंफर्टेबल तो गाड़ी आपको क्रैश कर जाए फिर ये पार्किंग एरिया में जाके गाड़ी नहीं आती ज्यादा क्या होता है गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पे तो गाइस अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम थोड़े गिफ्ट लाए हैं यहाँ पे साथ भाई के लिए साथ ही मजीद गिफ्ट की तो आपके स्पेशल ये कारपेट है कारपेट है कारपेट उड़ने वाला अच्छा <laughs> अलादीन अलादीन वाला ये हमने इस पे उड़ के आपकी उधर आएंगे से गवर्नर से <laughs> और ये एक आपके ये आपके बड़ा हैवी है ये बड़ा वेट है इसका अच्छा, हाँ। चीज भी हैवी है हां चीज भी हैवी है देना अच्छा अंदर भी हैवी है इसके अंदर क्या है इसके अंदर इसको खोल के देखते हैं अभी अनबॉक्स करते हैं अनबॉक्स करते हैं चलो हां वेरी नाइस वेरी नाइस हाँ नजर आ रहा है रेड कार्ड है red card carpet red card है ये ये रेड हाँ, कार्पेट मैं अपने इसको मैं अपने कमरे में हाँ, में हम्म। आपने गिफ्ट दिया आपको पता ही नहीं इसमें क्या <laughs> ये सस्पेंसफुल है हम आपको बताएंगे थोड़ी ना सस्पेंसफुल अनबॉक्सिंग सस्पेंसफुल थोड़ा करीब आके जूम करें इसको जरा दिखाएं ये है क्या वो खुल नहीं रहा है टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है हम्म, हम्म, हो गया हो गया साजिद का सारा फेवरेट अच्छा। नोटबुक है ये नोटबुक हिस्ट्री है इसके अंदर हमारे कायद अजम मोहम्मद अली जिना की हिस्ट्री और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की हर चीज़ के लिए इसके बारे में हाँ हाँ ये देखो फोटोज ये ओरिजिनल फोटो हैं सारी तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है ना ये उनके उनकी ग्रुप की फ़ोटो है आपको गीता की याद है हाँ मुस्लिम हाँ। लीग अपना कायद अजम की वाकट ही आपका कारपेट तुम्हें बहुत ही पसंद आया लगाएंगे कारपेट को लाजमी अपने कमरे में उड़ेंगे भी इसके हाँ। उड़ेंगे भी इसके अंदर हम लोग कारपेट में उड़ के इनके तरफ आएंगे <laughs> भाई हमारा फेवरेट बड़ा अच्छा लगा यार मिलके आपसे यार गाड़ी ने हमारी साफ की नहीं बाकी सब खैर गाड़ी अंदर साफ नहीं की है बाकी सब खैर है बाकी सब खैर है तो आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नहीं फ्री हो जाएगा सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए करो कुछ भी नहीं होएगा चले वो मजा आ रही तो गाइस आज बहुत ज्यादा लंबा दिन हो गया आज पूरा इनको टूर भी दिया हमने रखी भाई को साथ भाई को काफी ज्यादा थक भी गए साथ नहीं नहीं नहीं हम तो बस थोड़ा दस पर शूटे पर बुला के कोई रोटी छोटी और एक तो डे भी रख लेंगे जहाँ पे आप सब मिले इनसे वहाँ पे दो हाँ। तीन लाख तो लोग हो ही जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मर जाऊंगा <laughs> तो, तो आज कल लोग यहीं पर ही करते हैं जैद खान साइनिंग ऑफ